Halo guys, kali ini saya akan ngasih tutorial bagaimana cara ngetes PSU atau power supply hidup atau matinya sebuah power supply tanpa menggunakan motherboard. Jadi kalau misalnya kondisi PSU kita mati, terus kita colokin ke motherboard, takutnya motherboardnya nanti juga ikutan mati. Nah, Agar terhindar dari resiko itu, mari kita coba tes dengan cara seperti ini. Di sini saya punya eh, PSU dengan 380 watt. Nanti cara ngetesnya kita akan jumper salah satu eh, kabel di di posisi ini sehingga ketika di jumper nanti kipas di sini akan muter. Artinya kalau dia berputar kipasnya itu artinya PSU-nya masih normal. Kalau dia tidak berputar artinya eh, kondisinya sudah rusak. Oke, langsung saja. Pertama kali kita colokin dulu dengan power 220 volt. Kita colokin dulu ya. Oke, sudah tercolok. Dan ingat uh, usahakan power ini uh, ada groundingnya, jadi nah, di sini ada tiga colokan colokan yang tengah ini grounding agar pada saat anda colokin ke sini dia tidak eh, nyetrum ya di bagian casingnya oke setelah kalian colok oke langsung kita sediakan eh, alat jumper ya kita sediakan klip tunggu sebentar nah klip seperti ini kecil ini terbuat dari besi ya kecil sekali jadi kita cari kabel yang warna yang warna hijau nah, di sini dia oke warna hijau dan cari warna hitam nah hitam ini banyak jadi artinya yang warna hitam-hitam ini artinya uh, uh, power minus ya jadi ini yang warna hijau ini untuk kipas jadi kita sambungin yang hijau ini dengan yang hitam oke kita langsung ambil klipnya kita masukin ke warna hijau ya oke yang hijau ini yang hitam di sebelah sini jadi langsung saya masukin aja oke kita lihat power supply nya oke okay, dia udah muter guys nah ini saya cabut ya artinya ini power supply nya masih normal nah kalau kita cabut dia akan mati nah, ini saya cabut tunggu sebentar ya dia berhenti oke okay, gitu aja sebenarnya mudah sekali jadi untuk ngetes ini tinggal colokin aja coba kita colokin lagi ya ini agak ya ya kita colokin satu dua tiga oke dia muter lepas lagi berhenti Oke segitu saja itu bagaimana cara ngetes PSU ah, kalian uh, supaya bisa kedetek dia mati atau tidak thank you